Halo, halo, hello. Wacha nimwambie kitu mmoja katika hii inaitwa Zola. Zola ni kipindi ambao ni kizuri sana, hata ukikompea na Maria Bando haitoshi mboga, yaani. Lakini wacha nikuambie kitu moja, kila kia safari ina hatua zake. Hapa nataka kumwambia tu kahisu kidogo ya huyu mwambao wa eh, mwadhirika wa pili ambao anaitwa Alma ambao ameaga kwa njia ya kifo tu ambao haieleweki. Sasa katika hii shughuli ya kuonekana kama amekufa na swala ya kukufa kwa njia ya accident mm -mm. no it's not an accident in spite kuna wakati alipata accident na akapona after kupona sasa hivi raundi 2 imekuwa tena ni accident z si accident wacha nikueleze hii ilikuwa ni plan ya kwame na Yola. Tena Zarena mamake kuna venya pia ameingilia kati kujaribu kusafeguard mtoto wake Kwame. Sasa kesi iko hivi, Alma kuna wakati sasa yeye mwenyewe ujue is a suspected uh, eh, kids billionaires despite capable to bear children. Sasa katika shughuli za zote sasa alifanya mpango yani hapa Kwame hakuwa na uwezo kupata mtoi so akaja akafanya mpango wake hapa na pale lakini sababu ya drunkenness yake hapo ndio fera naye katika advantage situation wakati anaenda pale kwa klabu yake i think you can recall wakati alienda pale kwa kukua just ile kutoa stress tu kibao hapo ndio akajipata mm, ameingia box ya, ya fela hiyo klabu yake akapewa push, kupewa push akajipata asubuhi akiwa mm, sema nini, ile suti ya Mungu hiyo ndio alijipata nayo, nguo chini, nini chini, kidogo kidogo hapo ndo akastukia ana mimba. Zaidi ya yote tena akakuwa HIV status. Sasa hapo ndo kwame alienda tu kidogo kidogo, akaenda kupimwa kupimwa, mm, inakuwaje yani umensaliti imekuwaje mimi sina hiv status like, eh, sina hiv lakini wewe status zako inaonekana ko positive hapo ndo akajaribu jaribu kujizuia kusema oh, someone take advantage of me oh, nini, nini. then akatokea kuwa ako na ball sasa ni ya fela sasa katika hii shughuli zote kuna sasa hapo alibidi wote wakae chini ya maji kusaidiana unajua unifiche ni kufiche, yaani Kwame hana uwezo wa kuweza kutia huyu Alma mimba, sababu yeye hana uwezo, lakini Alma ako fiti. Sasa basi nifiche ni kufiche, lakini kwa muda mfupi Kwame akaanza kumea pembe, si unajua pale, yani Yola pia namchimbua chimbua pale na pale, yani kila wakati namwambia ah, wachana huyu, yani huyu hana nini, anakuwa mchepuko wake Yola. Yaani Yola pale, yaani kama tu ule Sofia alikuwa na waka kazi yake ni pale pale kuharibu doa za wengine. Anyway, tutoke kwa Yola tuingie kwa Kwame na Alma. Hiyo shughuli yani tumepata pale, kuna mtu anaitwa Madimba. Madimba ni mtu ambao anawaka very smart jamaa ambao wanajielewa, wanajitambua, anajua jinsi ya kusolve some problems ya familia. Sasa hapo ndio yani yeye amejipata kuwa lazima asimame na familia yao, na akakuwa sasa shughuli za Alma anakuwa yani anamuita bubu bubu bubu bubu. Eh, eh sijui maana yake hiyo bubu, lakini labda mtuniambia hapo kwenye comments hapo mkisonga nazo moja kwa moja. Sasa huyu alikuwa ni sister in law ambao katika hiyo familia alikuwa amependwa sana na Madiba, ndio maana unaona kifo cha Alma ili imemuumiza sana ni Madiba hata kuliko Kwame. Kwame ni kujifanya za good pretender, ujue kishina maana anajua yeye ndiye amemuona na ako anampenda. Alikuwa mjaribu njia nyingi sana atoke kwenye hiyo familia, aende kabisa, amuache na maisha yake, ili aweze kuishi na Yola kwa raha mstarehe. Habari ndio hiyo ushapata. Sasa katika hiyo Between the City ya Yora This one ujue Yora katika maishani mwake ako na hidden agenda, hana jipya, hana nzuri, ni ule ule tu yola mwenye alikuwa kwa Sofia alikuwa anaitwa Sofia kwa kila kipindi ya the, the the predecessor uh, series Maria. In this way that you can see now katika death row yake is so fast and so soon. Madiba's wife was pregnant now. Eh, Alma pia amekufa kwa pregnant mm. Forasiri za Exora mm -mm. Hapo nakataa, yani haifai kukua, yani watu wanakufa kifo ambayo inafanana sana, at in the name of accident, in the name of kisha, na maana watu wanakuwa wanakufa kuwa pregnant mm -mm. Hiyo kifo hata, hata, hata mora kweli kabisa hapendezi nayo. Anyway, we just acting. Sasa katika hiyo shughuli za hapa na pale na hii game ya, ya hii maisha we have now seen are, kuna Yola, kuna Nana game ambao hii ndio the main cause ya Yola katika shughuli ya kufa kivipi. Labda unaweza baki kujiuliza maswali mbili tatu, amekufa kivipi? Na Yola na Nana ndio the main eh, people who suspect eh, who should be the main suspect katika kifo cha Yola. Vipi? Ujue kwanza swara ya katika shughuli za kutoatoa Yola ujue kutoka mwanzo kabisa anajaribu ku make sure that amewin Madiba because hiyo ndio favorite yake, hata sio kwame. Ila katika hiyo shughuli sasa akaona kuna mtu mwingine amekuja katikati hapo, anaitwa Nana, na Nana amekuwa favorite wa hiyo familia. Kivipi? Maana watoto wote wa Lila na Fila wamependezwa sana na huu mwalimu wao anaitwa Nana, so akaamua kwenda ku make sure that amemchomea shughuli ya kule, ya kule chuo ili mpaka aweze mradi aweze kufutwa kazi, na tumeona akifutwa kazi kawaida. Sasa poa, muda sio mrefu akaamua kuchimbua kabisa, kumpigia simu na kumwambia basi ona kile anaweza fanya. Basi basi vita kitanzi kaanza Yayora eh, na Nana, na hapo ndio sasa safari ya e, vita ni kuvute. Naye Nana akaona tu siku moja, wacha mwambie e, eh, Alma that bwanako anakuchiti anakuchiti na nani na huyu ule mtu unajua anaitwa Yola basi hapo katika hiyo shughuli unajua mjamzito na stress na nini na nini nikavutia hapo na Kwame ndio hiyo naye akijaribu ku, ku, kujaribu kudefend Yola kisha na maana akakuja kumepata me, amepata ameanguka na amekuwa amekufa. Mwisho wa siku amepelekwa moja kwa moja mpaka kwa gari ili kifo ionekane kama imekufa kwa sababu ya accident, ila sidhani kama sababu ya accident kama hiyo, but between Kwame, Zarena, Nana uh, eh, and Yola. Those are the main suspect ya kifo cha huyu anaitwa Alma. Safi sana, asante kwa kunisikiliza mie wenu Sache Mkenya. Naomba basi tuendelee kusikia mingi e, stori nyingi sana kuhusu Zora. Nitamzidi kumweleza moja kwa moja kwa kila ambao fan mnahitaji katika actor na actress wa Zora. Tamasha stori zingine, please make sure ume drop comment zako hapo mingi mingi kabisa, ili tuweze kueleza stori ya moja kwa mwingine. Safi sana na asanti. Naomba msubscribe sana ili tuweze kuenda kwa pamoja bumper to bumper. But Komatu, she did a very big mistake, extremely wrong, to bring Yola in the matrimonial bed, sharing fantasy in their matrimonial bed. That was unacceptable for Kwame. Please, I I'm listening and waiting for your comments down section there as we bring for more information about Zora in general. Hey manzee, let me tell you one thing. For real, hata kama ni pressure, hata kama ni stress kuna kiasi gani, surely ladies, don't provoke men. Surely. See this kifo cha Alma, it was being caused by provoking Kwame, for real. Eh? How can just hata kama kuna stress akuja mwambie maneno kama haya? Let me just put directly wewe mwanaume tu eh, msuri na urefu but you are nothing. Wewe na kigogo cha stima pale nje, you are one in the same thing. Surely that word is too much provoking to a man, to any man. That's not enough. Then she went ahead. Alma now, mm, have you told that woman of you that is now Yola? about your real thing, about your life, that your bitterness. Have you? But Kwame told, no, don't try. Above all, which was now tear Kwame into pieces, is about even this planet I'm carrying. You think it's for that man? No, it's for someone else. That was unbearable to any man. to an, any man. It was very unbearable. Please, show me your suggestions on your comment there. Please, say more about what happened with Alma. Is it a provoking? Oh, you are for asking.